solidários. Há nove anos atrás, essa era uma área degradada, com poucas árvores, sem saneamento, sem nenhuma construção, sem eletricidade. E graças a vocês, graças a esse grande movimento da Onda Solidária, a gente está construindo e transformando esse sonho em realidade. Hoje o Ecocentro Social Vila dos Sonhos recebe crianças e jovens da comunidade local, região e até de outros países em prol da geração de oportunidades, através da educação, esporte e meio ambiente. Para a nossa campanha de nove anos da Vila, temos umas missões que gostaríamos de convidar você a participar e a fazer a diferença. Missão 1 é cozinha. Um espaço que vai acolher nossas crianças e jovens e solidários para uma alimentação mais saudável, desenvolver cursos, produzir produtos é, é proveniente da Vila dos Sonhos, um espaço de muita saúde, interação e educação. Missão 2: a Solidário House, um espaço para receber voluntários, professores, arquitetos, profissionais do mundo inteiro que vêm para cá trocar e compartilhar os seus conhecimentos aqui em nosso projeto. Então essa área vai ser muito importante para receber nossos solidários do mundo inteiro e até do Brasil. Missão 3: Reflorestamento, preservação das nascentes e o nosso legado ambiental a preservação do meio ambiente. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar com essa missão e reflorestar essa grande área e santuário que é a nossa Vila dos Sonhos. Vem com a gente, vem continuar fazendo essa diferença e transformando sonhos em realidade. Um grande abraço, saudações solidárias.